хочу обратить внимание, что надо сделать не просто аккаунт вашего пользовательский, то есть вот этот аккаунт это пользователя Михаил Румянцев. Для организации, для бизнеса у них есть отдельный пункт, вот пункт страницы. Заходим сюда и здесь создать страницу нажимаем кнопку. Дальше выбираем вариант, что мы будем создавать. Ну, в принципе, Компания или организация, или вот этот вот два пункта. Скорее всего, продукт или бренд, бизнес и промышленность. Далее, здесь указываем название страницы, можно назвать... Вот тут фишка в чем, что мы получаем ссылку на сайт с этой страницы, она привязывается конкретно к бизнесу. Вот. Это все, что я хотел сказать. То есть именно э, в рамках аккаунта пользователя будут потом доступны страницы. То есть, если я зайду, например, в другой пользовательский аккаунт, зайду, например, в этот у меня будет страница, например, так, здесь плюс, страницы других нескольких аккаунтов. Вот, например, страница «Больше продаж». И конкретно на ней, и она, кстати, ее потом можно назвать, я называл именно по названию сайта. То есть желательно, в общем-то, и наполнять эти страницы в рамках сайта. Просто мы тогда получаем возможность получить активную ссылку на ваш сайт и конкретно раскручивать именно конкретный проект, конкретный бизнес. Так что создайте отдельную страницу на Google+. Удачи вам!